if You want it，烟酒加上卤味 y o u can t r i l l it，你已经付过五百元入场费，所以所见说我都可以自取。我什么都没有，没有沙发，整天没事干，我闲得发慌。试着揣摩你的心境，所以躺在床上，一边 smoke 一边发呆，一边写完这首歌。天空现在呈现淡淡的灰色，窗外那些黑。 现在做音乐太廉价，在 YouTube 搜歌比一天好挣，录个音就叫他妈做音乐。资讯爆炸的时代，我做不到。多少夜晚埋头制作，音度觉得怎么都不够。说实在，也是弹，其实都不错。钢琴弹了十年，一个月前在学学习 flow。 喂，土豆。说到音乐制作，你们还在喂土豆？那是一段漫长的路，十年过后，走到哪才算真的有成就？情绪还在 talk。灯光和音乐包围着我。如果找自己没有结果，请让我。 人为了音乐放弃不停 sweetie holiday 早已忘了自己曾经在房间每天爬起从来不曾忘记提醒自己 don't give a shit about it 别人到处喷嚏我自己爬楼梯。 也放弃不离，sleeping on the street。早已忘了自己曾经在坚持，每天抛弃从来不曾忘记提醒自己。Don't give a shit about it。别人打着自己，我自己爬楼梯。